对于芒果台的音乐真人秀综艺节目，相信观众们都有看过不少了吧？其中《乘风破浪的姐姐》《我们的乐队》等不同类型的音乐真人秀中，就受到了观众们的追综艺热潮呢。不得不说，这种类型的综艺节目真的非常受观众们的欢迎了呢。不过，接下来小编要为大家安利芒果台即将迎来一档新的音乐真人秀综艺节目《正经歌手》。 芒果台又一音综将蜥。正经歌手》这档音乐综艺节目将会在六月底开始进行录制。《正经歌手》将会为观众们呈现出真人秀以及音乐舞台所组成的节目，并且也将会涉及任务挑战的环节。节目内容可以说是非常有意思了呢。不过，更加让我们期待的就是在《正经歌手》中将会加盟的嘉宾阵容了。 周深、毛不易被曝加盟。目前在正经歌手中被曝光将会加盟的嘉宾阵容中，有消息指出周深将会在这档音乐真人秀中担任飞行嘉宾。虽然只是飞行嘉宾，但是光看到周深的名字，想必生你们肯定也十分期待了吧？毕竟周深凭借着的音乐实力，在音乐节目中担任加盟肯定是非常值得期待的事情了呢。 周深非常具有个人特色的音乐风格是成功圈上不少粉丝的，更何况周深的综艺感更是备受网友们的欢迎呢。常常在综艺节目中爆出金句的他，综艺感已经是得到观众们的认可了。如今周深已经是各大音乐节目中都十分青睐的艺人了。近期周深在《创造营》等节目中就备受关注。 想必周深在《正经歌手中》担任飞行嘉宾还是有很大的几率了吧？冲着周深加盟，节目不看都不行了。而在《正经歌手中》，除了有消息指出周深担任飞行嘉宾以外，毛不易也将会在这档音乐真人秀中担任飞行嘉宾呢。看来这档音乐综艺不看真的太可惜了吧？就连节目中的飞行嘉宾都看点十足呢。 毛不易的音乐实力也是很强的，更何况他的综艺感同样也是很有看点的呢。毛不易的性格虽然有点害羞，但是却是常常带给观众们不少惊喜呢。若是能够看到毛不易和周深这两位人气和热度都并存的实力派歌手，同时在正经歌手中加盟，这下收视率真的不敢想象了。冲着阵容！ 收视火了，在目前被曝光的飞行嘉宾中，胡夏的名字也在其中呢。相信不少经常在关注胡夏的小伙伴们都知道，胡夏已经有很长时间没有在综艺节目中亮相了。若是能够在《正经歌手》这档音乐真人秀中看到胡夏在节目中加盟，想必粉丝们肯定也是很期待了吧？就冲着飞行嘉宾，这下真的追定了。当然了。 在《正经歌手》传出的固定嘉宾阵容，同样也是很吸引大家的。没想到陈奕迅的名字也出现在其中了。陈奕迅同样也是很长时间都没有在综艺节目中亮相了，并且对于音乐节目来说更是少之又少。能否看到陈奕迅真的参加《正经歌手》，大家还是先吃吃瓜吧。不过现在还只是网传的阶段，在还没有得到正式官宣之前。 大家还是先谨慎吃瓜吧，就让我们一起期待《正经歌手》的正式官宣吧。接下来呢，有一位将要获得这一荣誉的歌手，他的声音很多人都很喜欢，只是他唱的电视剧主题歌，这部电视剧也一定是好品质的电视剧。所以接下来我们将要揭晓的是电视剧品质金曲。电视剧品质金曲。 周深，他拥有天籁般的嗓音，纯净清澈，刚中带柔。凭借自己对词藻的把握和对旋律的感悟，真诚演唱，为荧屏留下一首首经典的影视剧音乐作品。 感谢 SMG，感谢东方卫视，感谢品质盛典，能够给我这个荣誉，啊，好紧张！ <laughs> 我觉得自己其实一直都很幸运，能够用通过自己的歌声去参与到很多电视剧当中。然后我觉得，其实特别像我为大家《大河二》演唱的主题曲《和光同尘》一样，我觉得这部剧作和这首歌一样，都是给。 每一位在自己岗位上非常认真奉献和用心热爱这份工作的每一个人，然后因为每一滴的水滴聚集在一起，才会有那片大海。然后在自己的生活当中，我也一直用这首歌去激励到自己，也希望我们每个人都能够一直保持自己内心那一份热爱和那一个善良。然后事在人为，和光同尘。然后作为歌手。 希望自己还能有更多的机会和更多的电视剧相遇。然后，作为一个观众，也希望能够看到越来越多、越好看的电视剧。谢谢大家，我是刘胜，谢谢大家。周冬雨在唱歌、那气他可是很稳的哈。等等，今天说话，他有可能是真的很激动，会会气息啊。虽然这气息不够稳健，但是你的声音啊，依然感觉到像我面前的这个真正、这个真正天然矿泉水——水中贵族百山一样，是真正天然的好嗓音。 你唱很多好歌，我们都非常喜欢，想着想到这里模仿。那么，作为你来说，也是一个观众啊。对，这么多年看电视剧，有哪些电视的主题曲也是让你会时常的哼一哼的？尤其小时候看的很多的经典电视剧，有小时候，嗯，一起来怀旧一下。 感谢你，感谢 S M G，让我们相遇。啊，可以了啊！看来明年将将有一部力作即将上映，那叫东方卫视 S M G 台歌，我们有可能可以考虑请周深来演唱我们的台歌。 <laughs> 再次把掌声送给周深。 我呃，其实我一直都觉得跨界是一个非常非常困难的一个事情，所以一直都特别的致敬每一位跨界，然后还把事情做得非常好的人。然后希望如果万一、也许、可能、说不定，后面有一个特别适合和特别好的一个机会的时候，也希望自己能有那份好的能力，能够抓住那个机会吧。一切皆有可能。谢谢。谢谢。接下来我们要把舞台真的交给周深了，因为他将与王凯为我们带来一组跨越。 致金曲，欢迎他们，谢谢。